ez dago bakerako biderik. Bakea bera da bidea. Lehen kontzetua eta ziurrenik guztien artean ezagunena bake itxartua da, edo Pax Romana ere sarritan esaten zaio. Izan ere, gerra osteko bakea akordioi erreferentzia egiten die. Kontuan euki behar dugun gauza bada, bakea ez dela gerraren kontrakoa. Amaitu ematen diren hainbat gerra, bakea akordioa sinatu ostean, indarrean jarraitzen dute eta ez dira bake errealaren egoera. Makina bat adibide jarri genuke, Irak, Afganistan, besteak beste. Bigarren kontzetua barruko bakea da, meditazioa eta erretiroaren bitartez lortzen duguna, kontemplazioaren bitartez edo zinez dunentzako otoitz bat eginez. Baina baita ere, sentitzen dugun zerbait da, eguneroko bizitzan gustukoak ditugun gauzak eginez lor daitekena. Hirugarren kontzeptuak naturari egiten dio referentzia, eko bakesaletasuna, edo naturari zor diogun errespetua. Zer egiten ari gara gure inguru giroak ematen dizkigun baliabideekin, zaborra edo nora botatzen dugu, ibaiak kutsatzen ari gara, eta ez gara konturatzen honek izugarrizko eragina duela gatazka berrien sorreran. Beraz, urrengo galdera egin diazaiokegu geure buruari zein motatako planeta utxiko diegu atxetik datozen belaunaldiei? Laguarren koptzetua eguneroko bakea da. Zer behar dugu bakean bizitzeko? Eguneroko bizitzan aurrera egiteko guztiok eduki beharko genituzke oinarrizko beharri zanak azetuta. Janaria, eskuntza, bizilekua, lana, justizia. Baina oinarrizko beharri betetzen ez diren lekuetan, gatasak etengabean sortzen ari dira adibidez janskera eta esplotazioa, hoget bargarren mendeko esklautxa, emakumeen aurkako indarkeria. Ibilbide hau bukatu nahi dugu, bakearen aldeko lan honetan guztiok zerbait egin dezakegula gogoratuz. Denok ezagutzen ditugu bakearen aldeko mugimenduan buru izen diren pertsonak, Martin Luther Gandhi, Mandela, eta geu ere izen gaitezke mugimendu horren parte.